wanatuandika katika njia ambayo sio sio njia nzuri kwetu, not in a positive way. Mimi nasemaga siku, siku zote kuna vyombo vipo kwa ajili ya kuongea mabaya tu ya Afrika na si mazuri, vya humu ndani au nje. Nasema kuna vyombo ambavyo kazi yake ni, ni hasa vyombo vya nje tuseme, kazi yake ni kutangaza mabaya ya Afrika tu, hakuna mazuri. Afrika ni sehemu ya ya, ya, ya majanga. Afrika ni sehemu ya uozo uozo, awe kitu kinachohusu maendeleo kilichotengenezwa Afrika ambacho kinania njema, huwezi kukiona hewani. Sasa kwa mfano Moses, hilo tukio limetokea, kwani mtu akiliripoti lile kuna ubaya wote? Ni tukio baya. For, forget about tukio tukio limetokea, yako mengi zaidi hayo. Sa, sasa eh, kuna sehemu moja nilikuwa nasoma nikaona kumbe pia namna unavyoripoti kwa mfano tukio ambalo watu wamekufa mm. ajali ajali ngoja niongelee ajali mm. na unavyoripoti kwa mfano tukio la kisiasa labda maandamano ya kisiasa au mkutano wa hadhara au labda kwenye tukio labda la kidini <coughs> au kwenye michezo kumbe kuna namna kuna kuna ile test kuna ile sijui nitumie vipi yani kuna ile tone pia mm yes. unapokuwa ukifanya live reporting ukiwa unatokea pale kuna hata ile tone kuna watu wamekufa pale kuna watu wameumia kwa hiyo kumbe kuna tone kama unapokuwa unasoma labda tukio fulani la masikitiko si ndio kuna mtu mmoja aliniambia kwamba pia kuna tone ya namna ya kuongea pale sikiliza ni kitu kimoja <clears throat> mimi mtazamaji nikiripoti kutoka hapa Sudani na namna unavyoripoti pia lile nataka unieleweshe yeah, yani unajua kuripoti kuhusu masuala ya majanga au vifo mm. kuna aina yake. Kuna kitu kinachoitwa mood Ehe. Ndio hicho nafikiri Kuna kitu kinaitwa MUD. Wewe eh. unachukua kipaza sauti, mtu yuko analia yuko hoi, unaanza kum yani hana huna hata aibu, unaanza kumhoji. Unahoji mtu analia na kugaragara. Wewe si waandishi wa habari. Turudi uh, tu, turejee kwenye masomo yetu. Naelewa? Turejee mm kwenye kitu kinachoitwa obituaries. Tumefundishwa kitu kinachoitwa obituaries, jinsi ya kuripoti maswala ya misiba, maswala ya majanga. Ndio nilichokuwa nakizungumza kwenye majanga. Waliosoma maswala ya majanga, mhm. kuna swala moja wanakwambia majeruhi ya wa kwanza katika majanga au katika uh, uh, kwenye kwenye accident mm -hmm. ni majeruhi na amini majeruhi wa kwanza katika hiyo scenario ni ukweli naelewa ndo majeruhi wa kwanza ni ukweli kwa hiyo eh, sasa unachukua kipaza sauti jamani watu wamejitokeza kwa wingi yani kweli katika hivi vifo wewe sio utangazaji mm -hmm, kuna mood Unaka mimi niliona mimi niliona kuna vijana wengine bwana walipokuwa na ripoti ni kama wapo kwenye mkutano wa siasa ndio maana vyombo lazima twende kwenye branding. Na mimi huwa naangalia vyombo vya kimataifa, ukimwangalia mtu hata sura yake, yaani Bernard au Moses ambaye umezoea kumwona akiripoti labda masuala la mazingira, labda si mgomo au nini, ukiangalia sura yake siku hiyo na tone ni tofauti. Lakini sasa siku hiyo niliona watu walikuwa wanatandika tu, yani visit, visit, camera zile watu wanatandika. Visit YouTube utaangalia coverage inayoifanya wakati uh, wenzetu wamefariki mtu ana smile anasmile anafurahi anafanya nini eh. wewe angalia youtube uangalie nilivyo report historia yangu ya ya marehemu wetu ambao wameshafariki hawa waandishi wa habari wale eh, watano uangalie na ulinganishe na wengine walikuwa wanafanya coverage yani <laughs> hivi vitu ni vya kufundishana tu unajua lazima tu read sana. ndio hapo sasa unatakiwa wafundishe kwa sababu kuna vijana wanatazama tumesema hivi kuna wahariri wapo newsroom tunachokisema wanawatuma wao vijana lakini hakuna kinachobadilika sio sio kila ndio maana tunasema lazima tujikite kwenye ubobevu waandishi wa habari ubobevu sio kila mtu sio hapana sio kila mtu unakuwa jack of trade Bernard James huyo huyo masuala ya biashara Bernard James huyo huyo unakwenda kuripoti habari za mazingira Bernard, Bernard James huyo huyo anakwenda kwa masuala ya, ya, ya vifo na, na majanga mm. haiwezekani lakini labda lazima labda anaangalia labda no no labda labda anaangalia pia na umuhimu labda mtu tunavyokuwa match purpose vituo vyetu vya uh, vya, vya habari mm. hmm? vituo vyetu vya radio na televisheni lazima tu identify vipaji talents hiyo inakuja kwenye kwenye branding, lazima tujue to identify, tutambue vipaji. Bernard James anatufaa wakati gani? Bernard James ni mzuri kwenye live eh, huyu e, huyu mwingine anatufaa kwenye kuhoji, <laughs> huyu mtu mwingine anatufaa kwenye taarifa za habari. Mhm. Ni lazima tuvitambue vipaji vya wafanyakazi wetu, fulani anatufaa wakati fulani na fulani hatufai wakati fulani.